င်္ဂလာပါရှင် Smarket ဖေဖေမေမေများရှင်အခုကျမဆက်ပြီးပြောပြချင်တာကတော့မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာလွဲမှားတဲ့အစဉ်ပုံစံလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မှုမှားနေရလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ faulty discipline လို့ခေါ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းပေးတာမှားနေတာပါနော်မှားရင်းတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအကြောင်းကိုပဲဖြစ်ပါတယ်မှားရင်းတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စည်းကမ်းတိတ်တင်းကျပ်လွန်းတာဟာမှားရင်းတဲ့စည်းကမ်းပါ စီကံပေးခြင်းမှာမှားယွင်းတဲ့စီကံပေးခြင်းမှာစီမင်းစီကံတိတ်တင်းကျက်တဲ့အခါမှာကလေးကမလိုက်နာနိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးနဲ့စီကံစီမင်းစီကံပေးတဲ့နေရာမှာတိတ်တင်းကျက်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့တိတ်ပြီးတော့လျော့ရဲတာပါတိတ်ပြီးတော့စီကံလျော့ရဲတာတနည်းအားဖြင့်စီကံမရှိတာပါစီကံမရှိတာဟာလည်းမှားယွင်းတဲ့စီမင်းစီကံပေးခြင်းပါပဲ စီကံမရှိတာလည်းမှားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှေ့နောက်မညီတဲ့စီကံပါရှေ့နောက်မညီတဲ့စီကံပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကလေးဟာဘယ်စီကံကိုလိုက်နာရမလဲမသိဘူးဥပမာဆိုပါတော့သူများပစ္စည်းကိုမယူခဲ့နဲ့တသားသူများပစ္စည်းကိုယူတာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စီကံနော်သူများမသိအောင်မယူရဘူးဆိုတဲ့စီကံပေးထားတယ်ဆိုပါတော့ကလေးက အဲ့စီကံကိုဖောက်ဖျက်ပြီးသူယူလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုမှာဘောပဲလေးတစ်ချောင်းတော့တငယ်ချင်းစီကယူလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟဲတသားသူများမသိအောင်ယူခဲ့တာလားဒါဆိုရင်ပြန်ပေးရမယ်ဆိုချစ်ချင်းပြန်ပေးပါတယ်ချစ်ချင်းအေးယူပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ပထမတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးစုံမလိုက်တယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာကျတော့ तू ကအင်မတန်တန်မိုးရှိတဲ့ cross ball ပြန်ယူလာတယ်ဆိုပါတော့ဟဲတသားကြည်စမ်းဒီ ဘောပယ်ကတော့အမတန်တန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တသားကြီးလာရင်ကြိုင်ဖို့မမေသိမ်းထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်မှာကျတော့သူကပြန်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ခံထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့မညီတဲ့စီကံပေးခြင်းမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခလေးဟာယူရမှာလားသူများပစ္စည်းကိုမယူရဘူးလားဆိုတာကိုသူဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စီကံဒီရှေ့နောက်ညီဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့စီကံပေးတဲ့အခါမှာတသမတ်သေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် စောစောကပြောသလိုအဖေကလည်းမှန်မယ်အဖေဒီလည်းဥမာဆိုတော့အဖေကလည်းဒီစီကန့်ချတာကိုအဖေကလည်းမှန်တယ်လို့ယူဆရမယ်အမေကလည်းမှန်တယ်လို့ယူဆရမယ်ဥမာဆိုတော့စောစောကဥပမာလေးပဲပြန်ကြည့်အောင်တတားသူများပစ္စည်းကိုမယူရဘူးလို့အဖေလုတ်တဲ့လူကစီကန့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ အမေလုတ်တဲ့လူကကြတော့ကလေးပဲမသိလို့ယူလာမှာပေါ့တော့လို့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ခဲ့ရင်ကလေးကယူရမလားမယူရလားဆိုတာလည်းမသိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စီကန်းဒီတသက်မတ်သေးဆိုတာ ဖေဖေမေမေတို့အချင်းချင်းလည်းအဖေမှန်တယ်ဆိုတာလည်းအမေကမှန်အမှားပါအမေမှန်တယ်ဆိုတာလည်းအဖေကမှန်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တသက်မှတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့စီကံမျိုးကိုချတတ်ပါစေဒါကြောင့်မလို့စီကံလွယ်မှားခြင်းမှာအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့စီကံတင်းကျပ်လွန်းတာဟာလည်းလွယ်မှားတဲ့စီကံပေးခြင်းမှာနောက်တစ်ခုကတော့စီကံမရှိတာဒါမှမဟုတ်အမတန်လျော့ရဲတဲ့စီကံဟာလည်းစီကံလွယ်မှားခြင်းမှာနောက်တစ်ခုကတော့ရှေ့နောက်မညီတဲ့စီကံဟာလည်းစီကံ ပေးခြင်းလွယ်မှားတာပါပဲရှင် C firm caring for well-being